Sraith Pictiúr 14. Buntáistí móra na hIdirbhliana. An Aoine a bhí ann. Bhí cruinniú ar siúl don tríú bliain i halla na scoile. Labhair an príomhoide faoi bhuntáistí móra na hIdirbhliana. Dúirt sí go bhfoghlaimíonn daltaí conas comhoibriú agus cumas ceannaireachta. Forbraítear féinfhoghlaim, féinmheas agus neamhspleáchas an dalta freisin. D'inis an príomhoide dóibh faoin deireadh seachtaine eachtraíochta. Déantar a lán imeachtaí éagsúla i rith an deireadh seachtaine, mar shampla rámhaíocht, curachóireacht, dreapadóireacht agus boghdóireacht. Dúirt sí leo go mbíonn ceoldráma na hIdirbhliana ar siúl i mí Feabhra. Bheadh an ceoldráma Grease ar siúl acu an bhliain sin. Ba mhaith leis an bpríomhoide go nglacfadh gach duine san Idirbhliain páirt sa cheoldráma. Dúirt sí go mbeadh cainteanna ar siúl i rith na bliana ar thopaicí éagsúla. Mar shampla, thiocfadh cainteoir isteach chun labhairt leo faoi shábháilteacht ar na bóithre. Dúirt sí go dtabharfadh siad cuairt ar Dháil Éireann. Bhuailfeadh siad leis an Taoiseach Éanna Mac Cionnaith. Dúirt sí go n-éisteann an Taoiseach le tuairimí dhaoine óga. D'fheicfeadh siad na Teachtaí Dála ag obair sa Dáil. Bheadh turas acu chun na Spáinne i rith na bliana freisin. Thabharfadh siad cuairt ar staid Nou Camp i rith an turais. Thosaigh na daltaí ag smaoineamh faoin Idirbhliain agus na foirmeacha á líonadh acu. Cheap siad go mbeadh an Idirbhliain tairbheach, fiúntach agus spreagúil.